Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo mjini Moshi mkoani Kilimanjaro kwenye mkutano wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ulioandaliwa na Baraza la Wanawake Chadema Bawacha. Sasa lengo letu ni kuona kwamba katika maadhimisho yetu haya, lengo letu ni kuona kwamba mwanamke popote alipo duniani, lakini kwa hapa mwanamke wa Tanzania anathaminiwa na kupewa haki kama mwingine yoyote wa nchi yoyote duniani kwa ujumla. Msisitizo wa Rais Samia ni kuona Watanzania wanaungana kwa pamoja ili kujenga uchumi imara. La kufanya sasa, nimesikia kwa mnaimba people's power, yaani nguvu ya watu, si ndio? Ile nguvu ya watu ya wanawake wa Chadema ikaungane na kila chama cha siasa tukuze uchumi wa Tanzania. Baadhi ya viongozi wa BAWACHA wamesema bado zipo changamoto kadhaa zilizotatiza harakati za wanawake wa Kitanzania na ambazo zinapaswa kukomeshwa ili kuondoa ubaguzi wa kijinsia. Wanawake wamekuwa wakifanyiwa unyanyasaji si tu ndani ya familia, hata katika jamii na katika siasa. Matukio ya ulawiti, ubakaji na ugomvi ndani ya familia. Mapigano na matukio ya mauaji yameongezeka sana nchini, huku wahanga wakubwa wakiwa wanawake na watoto. Ni wakati sasa kuandaa na kutekeleza mpango mahususi wa kuwawezesha mitaji na miundombinu wanafunzi wa kike wanaosoma masomo ya sayansi na teknolojia ili kuwa na kizazi endelevu katika sekta hii muhimu. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Taifa, Freeman Mbowe amesisitiza swala la haki na maridhiano ya kweli. Mheshimiwa Rais, chaguo halali, tunataka viongozi wetu wawe chaguo halali la watu, wapatikane kwenye chaguzi zilizo huru za haki na za uwazi. Hapo tutapata ujasiri wa kusema viongozi wetu ni chaguo la Mungu wataliepusha taifa letu na laana kubwa. Machi nane ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya wanawake, siku ambayo hutumika kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema teknolojia na ubunifu, chachu katika kuleta usawa wa kijinsia. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro.